guess who it is, it's the best in the biz Amber be alert, cause they checking for the kid in the sin Yeah, back just doing what I do I'm bored with your games, I suggest Saat huutaa sitä, kun tulee tuota turpa kiinni Suomeksi Ota vähän Oh Uh, freaking tunne Like Tunne loppu Vain niinku viis minuuttia meni Sen tää nyt näkyy Mutta ei oo varmasti just. Kaikki suomalaista tunne tähän aikaan vuodesta liiksiin. Siinä on tuolla enää mitkä mulla. Sitten näin. play, something like a mascot. And I'm focused, treat me like an ascot. Coming for your neck, yeah, I'm coming for respect. I ain't fucking with your crew, you got jokers like a. What the fuck do you expect for me to just resign while you decline? Going circles like a revine. I sat back, motherfucker, call that recline. Pay the cost to be the boss. Nyt on kaksi viikkoa oltu Leedsissä. aika perus vaan töitä ja syömistä ja nukkumista on ollut tää reissu tähän mennessä. Ehkä tää nyt vähän tulee muuttua, kun me päästään vähän lähemmäs keskusta asumaan. Nimittäin me nyt lähdetään täältä hotellista veksi ja tänään olisi tarkoitus siirtyä ihan kunnon asuntoon, herpiempi asuntoon Että tota... So yeah. sitten ottaa. Hyvä on muija, kun se on likaisempi kuin sinä. Si siinä kuulitte. Niin. P***. Muijet kuokin. Ei. jo. Jump out of the window. Hey, wonderful. Yeah.